Astăzi este despre a părăsi. Ehm, clădirea asta pare părăsită de proprietar și am profitat de, de imagini și vreau să o filmez ca și când ar fi un uh, vis părăsit, așa mi se pare mie. Dacă aș încerca să refac acest vis care e clădirea asta, să zicem că visul meu e clădirea asta și aș filmează-mi aici așa și încerca să, să șterg, îți dai seama și să repar chestia asta cât mi-ar trebui. Deci, până să ajung așa visul meu, ar trebui să am mai multă grijă de el, să-l vopsesc, să-l îngrijesc, să-l șterg, să um, lucrez și la amănuntele visului meu, care nu sunt întotdeauna uh, întotdeauna îți, îți, sunt cele mai la îndemână. Une, uneori am sunt splictisitoare, de vopsit, de șters, de spălat și mai departe. Dar visul e vis și e super să avem grijă de el, să nu-l părăsim. M-a părăsit proprietarul clădirea asta. Tu ce părere ai? Ceau!